Takže čus. Orchid Hunting, Season 2, Episode 6. Jsme tady zase na bílých stráních. Je to měřit. Tam je vzadu košťálov mezi stromama. Tady jsou tady ty holý vrch a tady ten předvrch, to jsou klecový záležitosti. A tady je zase ta highway, která vede ke střejícům, tořičům a purpurám. Dneska je čtvrtek, šestý. To, co tady vidíme, je s největší pravděpodobností pětiprstka žežulník. Ještě jsme tu ve stínu chytli ten vemeník nádherný, velký, JK Botaniku se jde vyfotit. Tady hledáme tořiče, to bylo místo, kde loni rostly tořiče, ale na slunci si myslíme, že už budou se smahlí. Nádherný Tomáš. Vemeník. A viděli jsme i vstavače na choví, jinak tady ty prstky tady furt řádějí. Viděli jsme bradáček vejčitý. To bude na fotkách, jestli z toho něco vyjde. Pure beauty kolem komína v dnešní době, kde je všechno zvráceně drahý. Tady ty aktivity kolem komína jako najednou dostávají strašný smysl protože to valí formany.